ゆかチャンネルはい、皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとせんちゃんです、はい、今日は7万人記念の Q&A 第2弾2弾です続けていこうと思いますそれでは見ていきますかはい One day can you guys come to Brazil? I think you will have a lot of fun Kisses from RJ Rio de Janeiro eh, Brazil Brazil Probably, yeah If we have chance, we would love to go When we go to Brazil, please come to the airport and say hi to us <laughs> 次私も日韓カップルなのですが長く付き合うとうまくいかなくなる時期とかありませんでしたか、はい、だから喧嘩いっぱいした時期がやっぱりバックホームを建てる工事の時 そうだね初めて、うん、だからお互い多分仕事でイライラしたりうまくいかなかったりとかしてなんかそこがやっぱ安定してないと結構喧嘩につながったかなと思います、そうだねそこだけかななんか倦怠期とかはないんだよねないんだね、うん、次婚活とかってされてましたか私はしてなかったななんか多分お互いまだ結婚考えてない時に出会ってるから結婚を意識して出会ってはないかもしれないそう最初は結婚考 えてなかったけどあったら結婚したいって思った思ったそう次日韓カップルのクリスマスってどんな感じですか、はい、えー、すごいですね日韓カップルのクリスマスは楽しいですよ <laughs> やっぱ楽しいよねクリスマスはクリスマス好きだからねうちらほらもうクリスマス準備してさ <laughs> まあ、まだまだだけどねもうクリスマス 2人クリスマス好きでさカップルだからさ、うん、うちらは一緒に住んでるけどクリスマスだからお互いに会いに行くか行かないかじゃないだからすごいいいんじゃない確かになんかいいホテルとか行ったりとかいやエッチだね <laughs> え違う いいいないいな本当になんかね別々ですんでさ日本と韓国うちらも理解してみた方がよかったね遠距離次いつも動画見てます日本が恋しいなとかホームシックみたいになることってありますか日本なんていうかミスジャパン、うん、いやありますよ <laughs> あるんだお前に聞いとらんがな ゆかはあんまないと思うけどなんか私はねあるありますね確かにゆかはあんまりねあんまりないんだよねたまにあるけどうんあんまりないっていうのは私の家族結構頻繁に遊びに来るんですよなので会えてるのねだからでも家族じゃなくてさなんか日本日本とかさそれがあんまりないね、かのなんかそこらなんか昔のとことかそうないのよないんだ、うん、冷たいね <laughs> 私はいっぱいあるあるけどね盛岡の温泉とかさよかったね盛岡の温泉女風呂入ってさ私実はね女風呂入ったことあります次 Would you ever want to move to America? If not, why? Absolutely, we want to move in America. yes. So probably when my baby. Oh yes, yes, yes, yes. Like going to high school or yeah. yes, yes. when Every, he uh, is high school or something, we want him to go to United States to learn English, English. or something. Then we, we will go going together. together. <laughs> yeah. what was your dream as a child? Uh, what was your... Uh, oh, <laughs> game, game, pro gamer. Ah, me? Yeah. Ah, yes. Pro gamer. Like like pro gamer because I. He was good at it. Or like BTS. <laughs> and you? Me? アイドルアイドルモーニング娘。モーニング娘。 <laughs> 本当にオーディション行ったけど、 <laughs> Japanese idol I applied it and of course I failed it <laughs> すごいブスだったの昔本当にブスだったぽっちゃりぽっちゃりブスギャル に私も今妊娠中で髪の毛がプリンなんですが、はい、子供のことを思うと染められませんどうしてますかこれすごいわかります私も今のね髪色なんですかってすごい聞かれるのね、うんうん、インスタででも本当に何もしてなくて染めてもどれぐらい経ったの1年以上はもう経ってるし私も結局美容室で妊娠中何をしたかっていうと前髪を切っただけなのでそうですなので同じです私も子供のこと思ってもちろんね今 全然カラーとかパーマとかできると思うんだけどでもなんかねチップチップそうんまあここまで来たらねそうそうそうもうなんかまあいいかな頑張ろうかなって思ってあとちょっとで生まれるしそうです、うん、なので今のところ私も我慢してるかなって感じです次子供に着せたい服ってどんなものですかヒップホップ最近のヒップホップの服昔のヒップホップじゃないオフセとかダベイビーとかそういう感じの めっちゃかっこいいなと私は男の子じゃないですかでも青は着せたくないのなんかねこうニュートラルな色を着せたくてベージュとかなるほどねいろんな色を着せたいです次私は最近自分で紅茶を入れて飲む時間が好きなのですがすごい偉いお二人の好きな時間はありますか <laughs> ああ一応私は寝る前の二人の時間が2人でコーヒーショップ行ったりとか 女子でも本当に一番幸せな時間は2人になって2人のその時間をがっつり試すすごい <laughs> 次아이가아빠닮았으면좋겠어요아니면엄마닮았으면좋겠어요これははっきり言えます、顔は床で体は私 <laughs> 性格は私確かにはい床はダメ 離れて韓国に住む勇気を私も欲しいです仕事など不安が多くて踏み出せませんどうしたら一歩踏み出せますかこれはねもうねあんまり考えないことだな考えすぎちゃうとね進めな考えちゃうよ多分あのね私今結構長生きしてないけど、うん、まあ友達といろんな経験あって名演があるんじゃないですかうん あの <laughs> 私の友達の中で一人いつも言いますなんか15歳から会った友達なんですけどいつも「考えてみるわ」とか「考えてみるね」って言って「 <laughs> じゃあじゃあ本当に今回真剣に考えてみる」って言ってもう15年経ったんですからね <laughs> もうだからね考えすぎちゃうとやっぱり怖くなるからだからもちろん、まあ、でも難しいと思うよ仕事の状況もあるしいろいろ家族の状況もあるだろうしでも。でもいい もし本当に行きたいんだったら行った方がいいと思う私もそう思います、はい、やってみなきゃ分かんないんですね次こんな感じかなはい、はい、それではあと10万になったからかなそうだねあと本当に10万まで頑張って進んでいきたいと思いますはい今までうちらのチャンネルを見てくれたファンの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 안녕